Na csá srácok, Tamás vagyok. Itt vagyok egy újabb videóban, és találtam egy új edzőpajtást. Hello, sziasztok, Romeo vagyok. Romeo-t úgy, úgy érzem, hogy szükségeltetik, hogy megtanítsam egy kicsit street autózni, mert eddig a kondi világába élt, de kicsit kimozgattam ide a terepre, hogy megnézzük, hogy mit tud. Igen, hát talán a masszalap még menni fog, de azért nem vagyok egy pró, tehát <laughs> majd megpróbálom utolérni. Nem baj, hát nekem vannak nehézségeim a kondi terén, neki a, esetleg a street workout terén, de meglátjuk, hogy melyik lesz a hatásosabb. Ja, igen, egyenesen Pestről hoztuk ezt a felszerelést, úgyhogy ha készen vagyunk a street workout akkor jöhet egy kis erő erőemelés is. Hát én is meg tudom őt találni, ne csak ő engem. Manumannak összeállítottam egy edzéstervet, természetesen én is meg fogom csinálni vele együtt, de kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog szuperálni benne, mert hát lássuk be, nem a legegyszerűbb gyakorlatok. Egy kezdőt valószínűleg egy kicsit megmozgatna, de Romeo nem kezdő, úgyhogy <laughs> működni fog neki ez a feladat. Hát workoutban kezdő vagyok, de ja, megpróbálom. Ez a front level, back level. Ja, a front meg a back ez egy kicsit nehéz lesz, de majd Megtanul, megtanulja, csinál. <laughs> először muscle kezdünk, 8 darabot csinálunk belőle, én megcsinálom először, és utána jön utánam Romeo. Bye. Azért kondishoz képest nagyon szép maszla. <laughs> nagyon szép! Oh. Tényleg ah. jó amúgy. Teljesen stabil. Oh, mindjárt kiesik a prostatám. Hogyha masszalát megvan, akkor kicsit pihenjen ugye a kar, de ez nem állít meg minket az edzésben, mert jöhet egy kis lábemelés. A következő gyakorlatunk egy backlever lesz. <laughs> Alig hanem ez lesz az egyik olyan gyakorlat, amire kíváncsi leszek, hogy mennyire fog működni, mert nem egyszerű dolog. 8 másodperc, igazából nem tétel, de ennél a gyakorlatnál azért mégiscsak számít, mert <laughs> egy-két másodperc is néha nehézséget szokott okozni, de meglátják. Azt sem tudom, hogy kell elkezdeni. Megpróbálom max pofárásra <laughs> azért egy rohadtul szép Igen, egy kicsit megöli az izomzatot, de most hülyeségen kívül ez egy rohadt szép kivitelezés volt. Ahhoz képest, hogy ez az első? Ez az első, esküszöm a legelső. Teljesen jók vagyunk. ja, csak leszakadt a karom, de jó volt, amúgy érzem, hogy megdolgozza. Következő gyakorlat egy egészen egyszerű dolog, ez szerintem egészen közel áll még a konditeremhez is, mert egy húzózkodásról van szó. Ebből csinálunk egy tízest. Menni fog? Ez menni fog, igen, igen. Ma meg tovább repül, ez komoly. Olyan, mint hogyha hélium lenne a belejében, mert így látom, hogy kihúzza magát, és akkor emelkedik tovább a keze, szóval gyorsan vissza le, hát rájönnek, hogy hélium van. úgy ugye? Teljesen jó kivitelezés. Mire kinyitni a szememet, megvakulok. Mondtam, hogy nem volt tőle. Nem tudom mennyire szükséges a szusszanás, de most jön a másik olyan gyakorlat, ami talán nehézkes lesz. Számomra a front lever az könnyebb, de igazából kivitelezésileg a back lever sokkal egyszerűbb lesz, vagy egyszerűbb volt. A front lever nehezebb lesz, de meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Ó, bazzeg, ez lehetetlen. Na ez az, ami... Igen, mehetem. Ah, mennyire vagyok! Ah. Ah, ez esélytelen, na, ehhez tényleg kell kúrva sok gyakorlás. Ennek nem kell amúgy sok idő, elég, hogyha gyakoroljuk egy egy-két hónapig. <laughs> hát egy-két hónapig, ja, hát pár éve már azért edzek, esélytelen, hogy ezt megbírjam még tartani nyújtott kézzel, nyújtott lábbal, ah, Ezért, ezért másabb ugye egy kicsit a konditerem, meg a street workout, de saját testsúlyt megmozgatni azért nagyon is királyság. Tominak a stabilizáló izmai, azok marha erősek, megbírja magát tartani bármilyen szögbe. Nekem erre még rá kéne akkor edzenem, és akkor lehet, hogy jobban menne. Lehet, hogy dragon aztán. Igen. Még három gyakorlatom van hátra, hogy ne legyen egyszerű a dolog. Ausztrál húzózkodás lesz a következő gyakorlatunk. Nem nehéz, nagyon is egyszerű. Lássuk ki. Csak egy szintén felsétálunk rá. alatt igazából rohadtul jó. Fordított fekvő támasztak is úgymond nevezhetjük, csak ez éppen nem a mellett, meg a kart, hanem a hátat dolgoztatja meg. És jó a front <laughs> ja, kedvencem. Ah, most már csak levezető gyakorlatok vannak hátra. A fekvő támasz egy nagyon is egyszerű dolog. Egy 20-as beleverünk, nem? Aha, ez <laughs> Első, amit nem kell megmutatnia. Ez nem egy nehéz gyakorlat, imádom. Nekem a fekvőtámasz az egyik, hát nem mondom, hogy gyengém, de imádom. Imádom csinálni, bármikor, amikor lehetőségem van, akkor fekvőtámasz. Kellenek még ugye a gyakorlatok, hogy ne legyen annyira unalmas, és ne legyen kevés. Saját úgy nem lehet csak 5-6 gyakorlattal megmozgatni. Kis elszit, legalábbis lábemelés, de nem kell megérinteni a rudat, hanem csak felemeljük elszitva a lábunkat. Tehát vízszintesre, ja, 90 fokba. Így van. Ja. <laughs> Oké. Okay. még bírja. Na, milyen volt? Ja, nagyon kemény. Nagyon fárasztó. Hú, többet kéne ide jönnöm. Igen, azért egy, egy ilyen edzés. Nem mondom, hogy más, mert igazából én mind a kettőt előnyben részesítem. Szerintem az a legfaszább, hogyha valaki mind a kettőt űzi. Ezért szoktam ugye télen is terembe járni, mert hát jobban megdolgoztatja az izmokat, meg nagyobb izmokat lehet létrehozni, de a saját testsúly az meg mobilisabbá tesz. Igen, teljesen egyetértek. Tehát én is a súlyzós edzés mellé próbálok húzóckodni, meg kinyomásokat csinálni, de ilyen, hogy front lever, elszit a vizé, ezeket soha nem csináltam, de most, hogy igen, érzem, hogy marhára hiányoznak. Ha implementálnám az edzésembe, akkor lehet, hogy én is egy kicsit előrébb jutnék, több ja. mindent tudnék csinálni. Ennyi lett volna ez a videó, remélem élveztétek, mindenképpen nézzetek fel Rómaónak a csatornájára, mert nagyon hasznos tippeket tud adni. <laughs> Igen, köszi szépen Tomi. Annyi csak, hogy a videóim angolul vannak, de most készítem el a feliratokat az összes videóhoz egytől eddig magyarul. Tehát annak, aki egyáltalán nem tud angolul beszélni, annak ott van a felirat, de amúgy marhára érthető, mert mindent eh, megmutatok, miközben befél, pofázok <laughs> igazából a videó elejétől a végéig és eh, hát bár inkább súlyzós gyakorlatot mutatok, nem, a, nem az ilyen street workout, az az ő. Na úgyhogy ennyi, iratkozzatok fel a csatornámra és újra is, találkozunk a következőbe, a csá!